As you come to understand about the false self and the true self, aber wenn man das mit dem falschen Selbst und dem wahren Selbst versteht, and as you understand that we are kind of conditioned by believing in this false self, Und wenn man dann auch begreift, dass wir dahingehend konditioniert sind, an das falsche Selbst zu glauben, dass wir mit dem falschen Selbst total identifiziert sind. And uh, for many people, they never come out of that identification. Und dass viele Menschen aus dieser Identifizierung nie herauskommen. Then, of course, this classical approach of psychology works quite nicely dann funktioniert dieser klassische Zugang zur Psychologie eigentlich ganz gut. Ob es viel hilft, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber wenn du die spirituelle Wahrheit verstehst, dann funktioniert die Psychologie plötzlich nicht mehr. Because of course there is no body weil es natürlich niemanden gibt. And if there is nobody, how can you be doing some kind of psychological work on this no somebody? Und wenn es dann niemanden gibt, wie kann man denn psychologische Arbeit mit diesem niemanden machen? And therefore I've met a number of psychologists who have combined their spiritual understanding und deswegen bin ich einigen Psychologen begegnet, die ihr, ähm, ihre Erkenntnisse miteinander verbunden haben. Uh, with their psychological training. Ihre spirituellen Erkenntnisse mit ihrem psychologischen Ausbildung. And then they have worked in a new way. Und dann haben sie auf eine neue Art und Weise gearbeitet.